vedremo cosa significa, vedremo perché è importante ascoltare e come possiamo ascoltare la voce di Dio. Perché siamo in tempi importanti. Questi sono tempi di cui la Bibbia ha parlato. Stiamo vivendo negli ultimi tempi, o come diceva qualcuno, nell'ultima ora degli ultimi tempi. Il ritorno di Gesù è vicino. E oggi più che mai è importante che impariamo ad ascoltare fondamentale. Dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del Signore. E vogliamo leggere insieme Isaia, capitolo 55, dal verso 6 al verso 11. Isaia, capitolo 55, dal verso 6 al verso 11. Amen. Cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono più alti al di sopra della terra, così sono le mie vie, più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché ti assegni al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. E voglio rileggere il verso 11. Così uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Amen. Dio manda una parola Amen. e quella parola produce un effetto, produce un risultato. Non torna a vuoto a Dio. Dio non fa le cose per perdere tempo. Per questo la Bibbia dice che con Dio si è voltato dall'altra parte e ti stai sbagliando perché se Dio una volta ha mandato una parola per te quella parola che Dio ha mandato ritornerà portando il frutto della tua vita il frutto per cui Dio ha mandato la parola Dio ti ha chiamato per portare frutto e l'ho fatto mediante la parola la Bibbia dice in Genesi che Dio parlava e le cose apparivano sia la luce e la luce fu Così un giorno Dio ha chiamato te, ha detto sia Silvana, sia Maria, sia Enzo, sia Danila, sia Ciro, sia Adelaide, sia. E noi siamo arrivati alle, ai piedi del Signore, siamo arrivati in chiesa, siamo arrivati in ginocchio davanti a Lui. E quella parola che Lui ha fatto, che Lui ha mandato, non tornerà indietro senza portare il frutto che Dio vuole dalla nostra vita. Perché Dio ti ha chiamato per portare un frutto. Tu non sei qua per caso questa chiesa non è qua per caso. Questa chiesa è qua perché deve portare un frutto per la gloria di Dio. Amen. E questa parola che viene da Dio non torna a Dio senza frutto, ma porterà il frutto che Dio ha stabilito. Amen. Sì, forse le vie non saranno quelle che noi crediamo, perché come abbiamo detto, il Signore dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Che significa? significa che quando Dio deve fare qualcosa non sempre la fa come diciamo noi non sempre la fa come vogliamo noi c'era ultimamente vedevo un post su Facebook c'erano due immagini e c'era una che diceva il piano di Dio secondo noi e c'era una, tipo una salita tutta diritta e poi c'era un'altra che diceva il piano secondo Dio che era fatto tutto di fossi, di laghi, di cose da salire in salita il piano di Dio per la nostra vita non è come noi lo immaginiamo, è come Dio lo ha stabilito. Giuseppe avrebbe voluto essere direttamente da casa dei genitori, direttamente a casa del, del faraone come viceré d'Egitto, però purtroppo la strada passò per dei periodi che non erano tanto buoni. È vero e quel piano si compì. Quel sogno che Dio aveva dato a Giuseppe tanti anni prima, quando era soltanto un bambino, arrivò il momento e dalla sera alla mattina tutto si compì. Prima stavamo parlando con una sorella, ci siamo visti ieri sera, ha detto tutto bene, novità. Dice vabbè ma noi ci siamo visti ieri sera, ma in un attimo tutto può cambiare perché il giorno prima Giuseppe era in una prigione ma il giorno dopo era vicere di Egitto queste sono le cose che il nostro Dio fa Amen. Perciò è importante che noi impariamo a riconoscere la parola che procede da Dio, perché quella parola ritorna a Lui portando quel frutto, ma noi dobbiamo imparare ad ascoltare quella voce di Dio, ad ascoltare la parola di Dio, perché Dio ci parla e ci parlerà, ha sempre parlato fatto e lo continuerà a fare. La Bibbia dice che Dio ha parlato anticamente agli uomini con i profeti, ma nell'ultimo tempo ci ha parlato attraverso Gesù. E poi ha continuato a parlarci. Il nostro Dio non è un Dio muto. Sapete, la Bibbia nei Santi ci parla di tante persone che vanno dietro agli idoli, che sono delle statue. La Bibbia dice che hanno delle mani ma non fanno niente. Hanno dei piedi ma non camminano, hanno una bocca, ma non parlano, hanno degli occhi, ma non vedono, hanno le orecchie, ma non ci sentono. Per andare da qualche parte la gente se li deve caricare sulle spalle e se li deve portare, è vero o no? Avete mai visto qualche processione? Avete mai visto uno statua che cammina da solo? C'è sempre qualcuno che lo deve portare. Il nostro Dio non è così. Lui ci sente, lui parla, lui ti vede, lui cammina per andare in ogni posto dove tu sei e lui fa le cose con la sua mano Amen. Lui è vivo. E dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio. Amen. Ai tempi di Samuele dice la Bibbia che non c'era parola profetica. Ascoltare la parola di Dio non mi riferisco soltanto a leggere la Bibbia, perché la Bibbia ci dà degli insegnamenti che ci aiutano a vivere però nella realtà noi abbiamo bisogno della parola profetica di Dio del rema di Dio della parola viva di Dio di quella abbiamo bisogno oltre che della Bibbia Amen. Amen. abbiamo bisogno di ascoltare la voce di Dio ai tempi di Samuele la Bibbia dice che c'era silenzio di Dio non c'erano profeti mancava la parola di Dio e la Bibbia ci dice che erano tempi difficili Amen. Dio sta in silenzio è pericoloso. È pericoloso perché molte volte le persone fanno delle scelte senza ascoltare il consiglio di Dio. Amen. Quando noi dobbiamo fare una scelta nella nostra vita, dobbiamo fare quella scelta in base al consiglio di Dio. Questa è una cosa che non molti cristiani fanno, prendono le loro decisioni in base alle opportunità ma la Bibbia dice che noi le nostre scelte le dobbiamo fare col consiglio di Dio molto spesso Dio ti dirà di fare una cosa che per gli uomini è una pazzia immaginate a Davide con davanti un gigante secondo voi era una cosa logica andare contro un gigante alto 3 metri e mezzo armato fino ai denti con un bastone e una fionda ma lui ci è andato perché Dio era con lui Amen. Amen. Amen. dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio perché Dio parla Dio è vivo ancora oggi e se abbiamo una relazione con Lui se abbiamo una comunione con Lui allora noi parleremo con Lui ma Lui parlerà con noi Amen. Abbiamo bisogno di questa relazione. Quando c'era silenzio c'erano problemi. I figli di Eli disprezzavano Dio, disprezzavano i sacrifici di Dio e alla fine purtroppo successe che tutta la famiglia morì. Saulo e Saulo si svilò dal retto cammino, la Bibbia dice che Dio non lo rispondeva né per mezzo dei profeti, né per mezzo dei sogni, né per mezzo dei duri pertumi, in nessuna maniera lo rispondeva. <clears throat> Addirittura Saulo si andò, andò a consultare i maghi e fece una brutta fine. E purtroppo anche lui morì. Quando c'è il silenzio di Dio devi fare qualche torna a parlare. Perché? Perché se non hai una voce da Dio, non sai quale direzione prendere nella tua vita. La Bibbia ti dà dei consigli per vivere, ti lo ripeto, ma tu hai bisogno della parola di Dio, della voce profetica, della linea direzione della tua vita. Come possiamo ascoltare la voce di Dio? In due maniere, pentimento e adorazione. Amen pentimento e adorazione. Quando il popolo di Dio si trovò nel deserto, si trovò che ormai Dio si era allontanato dal popolo. Sapete, la Bibbia dice che Dio stesso camminava in mezzo al popolo di Israele all'inizio. C'era di giorno una nuvola che li copriva e di notte un fuoco davanti che camminava. Ad un certo punto Dio dice basta, io non andrò più con questo popolo, perché è duro però manderò il mio angelo davanti a loro e arrivò l'angelo dell'eterno Dio non c'era più c'era l'angelo dell'eterno ma più avanti ancora anche l'angelo dell'Eterno lo lasciò perché era un popolo duro e Mosè che era abituato a parlare con Dio faccia a faccia la Bibbia ci dice che eresse un tabernacolo fuori dell'accampamento dove poteva andare ad incontrare Dio e lui andava lì e parlava con Dio e la gente dice che quando Mosè entrava scendeva la gloria di Dio arrivava una nuvola, fu e Mosè correva perché Dio voleva parlare con Mosè Mosè parlava con Dio e Dio parlava con Mosè Amen. abbiamo bisogno di pentirci davanti a Dio dei nostri peccati e di adorarlo il Salmo 32 è lungo, ti, ti consiglio di leggertelo a casa, ti parla proprio di tutto questo. E dice ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Perciò l'uomo ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. Amen. Amen. Questo è il tempo in cui Dio può essere trovato e quando tu ti penti Dio ti inizia a parlare Giona fu un grande profeta di Dio tutti quanti conoscono la storia di Giona perché è stato mangiato da un grosso pesce e quindi lui fu inghiottito da questo pesce e per tre giorni è stato nel profondo del mare fino a quando non successe qualcosa che successe? che Giona si pentì allora la Bibbia dice che questo pesce andò sulla spiaggia, lo vomitò e Dio gli parlò. Durante quei tre giorni Dio non gli aveva più parlato. Ma nel momento stesso in cui Giona si pentì del suo peccato, ecco che la voce di Dio ritornò a parlare alla sua vita. E Dio gli disse, Giona, vai a fare quello che ti ho detto di fare. Perché Dio aveva dato dei comandi a Giona ma Giona è andato tutto da un'altra parte Dio aveva detto di andare a Ninive e lui si è rimbarcato per andare al lato opposto perché non gli piaceva quello che Dio ti aveva detto di fare e quante volte succede quando è la stessa cosa? Dio ci dice di fare una cosa e noi non ci piace e ci andiamo tutto da un'altra parte e iniziamo a fare tutto quello che ci gira per la testa fino a quando non ci ritroviamo in un abisso e poi da un abisso passiamo ad un altro abisso perché la Bibbia dice che un abisso che un altro abisso sempre peggio, sempre peggio sempre più giù, sempre più problemi sempre più difficoltà fino a quando non diciamo Signore ho sbagliato tutto sapete io a volte incontro persone che per un tempo sono venute in chiesa e poi non vengono più in chiesa e vedo che hanno delle vite distrutte non è che sono andati via dalla Chiesa e Dio li ha benedetti lo stesso no io vedo che hanno problemi, difficoltà si trovano in un abisso e più passa il tempo più vedo che nelle loro vite le cose vanno ancora peggio perché hanno abbandonato quello che Dio gli aveva detto e hanno iniziato a camminare secondo il loro pensiero però nonostante stanno in tutto questo ancora non sono da dire Signore perdonami sapete Gesù ci parla che davanti alla presenza di Dio c'erano due persone uno che non lo stava neanche alzare lo sguardo e diceva Signore perdonami perché ho peccato e un altro che diceva Signore grazie di questo grazie che sono bravo grazie che sono bello grazie che faccio questo e faccio quest'altro la Bibbia dice che Gesù non ascoltò il fariseo ma ascoltò quel povero che era lì per umiliarsi davanti a Dio, per riconoscere il proprio peccato davanti a Dio. Molte volte noi non vogliamo riconoscere il nostro peccato davanti al Signore, pensiamo di essere giusti, ma non è così. Ogni giorno abbiamo bisogno di andare davanti a Dio e dire Signore tu sei Dio e noi siamo la schifezza della schifezza della schifezza della terra Amen. Lui è santo, tre volte santo. E quando tu ti inizi a pentire e ad umiliarti davanti alla presenza di Dio, con umiltà a riconoscere che non sei niente, la Bibbia dice che l'umiltà precede la gloria. La gloria di Dio. E quando c'è la gloria di Dio, Dio ti parla dalla nuvola. Quando c'è la gloria di Dio, Dio ti parla dal provvido ardente. Dio parlò a Mosè dalla nube ardente dopo che si era umiliato nel deserto. Ormai non era più il figlio del principe che voleva fare e voleva dire, ma era diventato un semplice pastore. Quando tu ti umili e metti tutta la tua vita nelle mani di Dio, ecco che Dio ti parla. Però forse quello che ti dice non ti piace. Come non è piaciuto a Giona in quel momento. Amen. Amen però Giona si trovava in una situazione così di miseria, così distrutto che l'unica soluzione per uscire dai suoi problemi era quella di impedire a Dio devi sapere che Dio non ti lascerà Dio è geloso quando Dio inizia a lavorare con te non si dimentica di te quando iniziano ad arrivare le mazzate di Dio sulla tua vita tanto finiscono quando capisci quello che devi fare Dio è molto molto severo inizia piano piano poi dice non capisci, mettiamone di più di e ancora ammazzate fino a quando non ti pieghi davanti a Dio perché Dio vuole il tuo bene e quando Giona vomitato dal pesce che puzzava dopo tre giorni senza mangiare, senza bere, senza vedere la luce del sole sulla spiaggia, lui diceva dove sta Ninive? Devo correre a Ninive di riprendere bene la strada perché se sbaglio strada qua figa mi dicono qualche altra cosa, un elefante, un leone, che lo sa che succede? Carino una mazzata qualche altra parte. È vero? E questo Dio lo fa con noi perché ci ama. Sapete, l'amore di Dio non è bellino, piccoli, no. L'amore è una cosa, è correzione, è disciplina Dio ti ama, dice la Bibbia che Dio flagella quelli che ama e flagellare significa quelli che ama Dio ci flagella se noi non ci ravvediamo dal nostro peccato perché ne va della nostra anima qua non stiamo scherzando fratello qua stiamo giocando con il fuoco nel vero senso della parola perché ne va della nostra eternità. inverno paradiso, non ci sono vie di mezzo. E tu non puoi giocare con Dio, non puoi giocare con il fuoco eterno. E allora Dio ti flagella, fino a quando non capisci che devi tornare sui suoi piedi. E là Dio ti inizia a parlare. Attraverso l'adorazione dire sì ma io vorrei sentire la voce dal cielo che dice Michele fai questo no, non è che Dio parla così Dio parla in tante maniere parla attraverso la Bibbia ti parla attraverso una predicazione della parola di Dio probabilmente stasera ti sta parlando attraverso questa predicazione ti può parlare attraverso i suoi doni spirituale attraverso persone che hanno doni di profezia, attraverso persone che hanno doni di lingue più dono di interpretazione che mi equivale ad una profezia. Ti può parlare attraverso ministeri profetici. Ti può parlare attraverso un bambino che a volte ti dice una cosa. Tu dici questo è Dio che mi sta dicendo qualche cosa. E Dio ti può parlare anche attraverso le situazioni. Se le cose non vanno come dovrebbero, Dio ti sta parlando, ti sta dicendo guarda bene la tua vita, c'è qualcosa che non va. Quando Dio chiude i rubinetti della tua vita, Dio ti sta dicendo sveglia, c'è qualcosa che non va. Amen. Qui dobbiamo pentirci e dobbiamo adorarlo. Lui vuole essere adorato. La Bibbia dice che Dio cerca adoratori in spirito e verità. Eh, questi sono gli adoratori che il Padre cerca, perché con loro vuole avere una relazione e Dio vuole parlarti, Dio vuole aiutarti, ma questo Lui lo potrà fare se ti umili davanti a Lui e se inizi davanti a Dio ad adorarlo, a dichiararlo come Re e Signore molti magari si scandalizzano quando ci vedono che noi tanesiamo, lo odiamo o ci inginocchiamo davanti alla presenza di Dio ci mettiamo con la faccia per terra davanti a Dio ma la Bibbia dice che noi ci dobbiamo umiliare davanti a Dio Lui è il Signore vogliamo che Dio ci torni a parlare in questo tempo dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio che ne la nostra vita quando hai da fare una scelta prega, mettila nelle mani di Dio di Signore questa cosa è per me sì o no? se vedi che si chiudono tutte le porte che significa? no ma io voglio quella strada a me piace no dice che la parola che abbiamo detto che la parola di Dio non torna senza portare il frutto ma che le nostre vie non sono le sue vie molte volte quindi quello che per te dovrebbe andare in una certa maniera se non va è perché Dio ti sta dicendo di no ti sta dicendo che quella cosa non è per te e magari si apre un'altra via che tu non avevi proprio preso in considerazione o che non volevi fare e quella è la via che Dio sta stabilendo per te Dio ti parla molte volte con i fatti ma stai ben sicuro, stai ben sicuro che Dio ti parla. Dobbiamo soltanto imparare ad ascoltare. Devi essere sensibile a quello che succede intorno a te. Quando una persona ti dice qualcosa, forse è Dio. Forse Dio mi sta dicendo qualcosa. Succede un problema, una cosa, Dio mi sta dicendo qualcosa. A volte anche il diavolo che cerca di metterci degli ostacoli Dio mi sta dicendo qualcosa che devo andare avanti dobbiamo imparare a riconoscere Dio però una cosa è sicura Dio parla e ti potrei raccontare migliaia di testimonianze di come Dio molte volte ha parlato alla mia vita in maniera incredibile e con una precisione immaginabile ma Dio deve continuare parlare ad ognuno di noi perché solo quando Dio ti parla c'è una relazione gloria a Dio per la Bibbia ma Dio ci ha dato anche la parola profetica ci ha dato sogni e visioni ci ha dato lo Spirito Santo in Gioele capitolo 2 dice che lui spargerà il suo spirito sopra ogni carne i giovani profetizzeranno i vecchi avranno visioni non dice i giovani leggeranno la Bibbia si leggeranno la Bibbia i giovani, ma profetizzeranno. I vecchi leggeranno la Bibbia, forse con gli occhiali, la leggeranno, ma avranno dei sogni. Perché il nostro Dio è un Dio soprannaturale, Dio ci parla. E come Dio parla a me, Dio può parlare anche a te. E deve parlare, Lui vuole parlare. Ma questa sera Dio ti sta chiedendo di umiliarti davanti a Lui, di tornare a cercare la sua presenza, di tornare ad adorarlo Dice sì, ma io prego. Però guarda cosa dice Geremia capitolo 29, il verso 13. Come lo stai cercando Dio? Abbiamo detto prima che invocatelo mentre è vicino, mentre lo si può trovare. E noi siamo nel tempo di Dio in cui noi Dio lo possiamo trovare. Però non è che Dio lo incontri per lo devi cercare in una maniera, lo devi cercare in un modo. E questo modo è scritto in Geremia, capitolo 29, al verso 13. Come devi cercare Dio? Se lo torniamo? Mi cercherete e mi troverete perché perché mi cercherete non quando non dormite quando avete tempo o così se ho voglia, se non ho voglia o se oggi mi va o non mi va ma dice perché mi cercherete con tutto il vostro cuore sapete un giorno un ragazzo stava cercando Dio e girava, girava, girava per chiedere alle persone come posso incontrare Dio? Io lo cerco ma non lo trovo, come devo fare? E un giorno gli indicano, dice guarda vai su quella montagna che c'è un pastore vecchio e un uomo molto saggio. E questo giovane partì e salì perché voleva veramente incontrare Dio, voleva qualcuno che lo aiutasse a incontrare Dio. Bussò a questa capanna, entrò, c'era questo pastore anziano, aveva più di 90 anni, vecchietto, e questo giovane gli parlò, e se io voglio trovare Dio, però non lo riesco ad incontrare, come devo trovarlo? E il vecchietto disse, vieni con me, ti farò capire come puoi trovare Dio. E quindi presero, scesero la montagna e si avvicinarono vicino a un fiume. E quindi lui disse, vieni giovane, mettiti in ginocchio vicino a me. e il giovane si inginocchiò vicino a lui. Vabbè, anzi. Poi disse metti le mani così dietro la schiena. E quindi prese le mani, era in ginocchio vicino al fiume, prese la testa e lo mise nell'acqua. Dopo un poco il giovane si muoveva e lui lo tirò su. Che stai facendo? Ma sei pazzo! Che stai facendo? Ma sei pazzo? il vecchio disse quando cercherai Dio come hai cercato adesso l'aria lo troverai perché? perché tu troverai Dio quando lo cercherai con tutto il tuo cuore Amen.